hello, this is Juju Aujourd'hui donc j'aimerais vous parler d'un thème euh, qui est assez récurrent encore Corée du donc euh, j'ai parlé du staring Alors euh, c'est parti Donc déjà le staring qu'est-ce que c'est Alors le staring c'est l'action en gros de vous regarder fixement, droit dans les yeux comme ça, vous voyez Donc alors mon expérience sur le staring c'est assez intéressant, je pense que ça va vous faire rigoler parce que franchement on en voit ici, hein, c'est chaud hein. <laughs> Donc d'abord, je vais vous remettre un peu dans le contexte. Donc j'étais euh, à Daegu d'abord euh, pendant une bonne partie euh, de l'année dernière et de cette année. Et donc à Daegu, donc c'est une ville qui est assez conservatrice. Donc c'est la ville la plus conservatrice de Corée et c'est aussi, une ville où il y a très peu d'étrangers et beaucoup moins que Séoul quoi. Enfin c'est vraiment beaucoup d'étrangers. Genre on n'en pas, on en croise pas tous les jours quoi. Et quand je suis arrivée à Daegu, j'étais choquée genre de voir autant de staring, de gens qui fixent Enfin, genre, euh, voilà. Il faut savoir qu'avant de venir, j'avais des appréhensions en fait. Genre, je me disais, genre, les gens qui vont me fixer, c'est euh, des Ajima, des Azushi, genre, c'est des, des, gens de l'ancienne génération. Et en fait, pas du tout. Genre, non, même pas en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, les gens euh, qui me fixaient, c'était pas les papis, les mamies en fait. C'était genre les garçons, enfin les gars coréens. Genre. Genre de, de mon âge, de plus âgé. Après, moi j'ai du mal à mettre de l'âge sur les, gens parce que ah, je me trompe à chaque fois, genre, surtout en Corée, genre, euh, leur donne toujours un âge, euh, genre je pense qu'ils ont 20 ans alors qu'ils en ont 30. <laughs> Donc. en gros, dès que je devais sortir, aller faire un truc, aller manger quelque part, avoir des amis, je sais pas où, dans le centre-ville, il y avait toujours quelqu'un qui me regardait à chaque fois. Mais genre, c'était systématique. Je me suis dit, franchement, j'ai un problème ou quoi. Enfin, c'était un peu stressant, genre... Euh, et surtout, enfin, faut voir la façon dont, dont ils regardent en fait, c'est genre c'est un visage sans expression. J'arrive même pas à faire. Genre, <laughs> genre je sais même pas comment ils font. Genre, c'est un visage sans expression. Il a pas de sourire, il a pas de... Il a, pas a pas de méchanceté dans le regard. C'est juste, genre, je te fixe. Comme ça. C'est Et le pire, c'est que genre, ils, ils, continuent à faire, enfin, à faire leur, leur truc de... faire leur vie, quoi. Genre, ils marchent, euh, ils, puis ils continuent à te regarder, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même grave. Enfin, moi, je me suis dit, mais... Euh, c'est quoi ça Genre une fois j'étais dans le bus et il y a un gars, genre je sais pas ce qu'il voulait, genre... Mais il me regardait comme ça. Et genre moi j'étais là mais... I hate to say it, I hope I don't sound ridiculous, I don't know who this man is. Genre c'est quoi le truc <laughs> est-ce que tu fais ça Genre, explique-moi Genre, euh, enfin, c'est hyper étrange. Enfin, j'ai commencé vraiment à me sentir euh, pas bien, genre, je savais que je devais sortir. c'était une source de stress de ouf, en fait. Euh, ouais. Et en plus, c'était même pas, genre, juste quand je sortais, en fait, même dans l'université. voilà quoi, même pareil, genre je sors d'un cours et il y a un gars, genre je sais pas ce qui lui arrive, hein. il est devant son casier genre, et je passe et le gars il s'arrête, genre il s'arrête, il est là, genre vous voyez les il s'arrêtait comme ça. Genre les gens, les mimes, je sais pas, mais genre il s'arrêtait comme ça. Comme s'il avait été bloqué genre. Comme ça pendant genre 10 secondes. Et là je me suis dit, mais. ouais Sacrifice. Hold on second. It's not realistic. <laughs> C'est quoi ton problème, mec euh, Vas-y, euh, continue ta vie. Euh. Et le pire, c'est jamais ils, vont venir me parler. En fait, juste ils te regardent à chaque fois. Chelou, même une fois, j'étais sortie d'un restaurant avec une de mes amies et euh, je sais pas, il y a des, un groupe de Coréens là. Enfin, genre, c'est des gens de, de, mon âge quoi. Ils sortent de l'université. Et il y a un gars, genre, il marche et tout. Et le mec, il tombe par terre. Oh, I so bad for you. Are you okay? Genre, je sais pas. Genre, il, me regarde et tout. Et genre, il regarde pas où il va. Il tombe par terre. Genre, euh, tous ses potes, ils rigolent. <laughs> <laughs> Moi, je me dis, mais Hein. c'est faut, arrêter, hein. ma vie c'est pas un film, genre les gens ils tombent pas par terre parce qu'ils me regardent, c'est quoi ça Genre je veux dire, vous vous rendez compte où, où on en est, enfin c'est quand même grave. Genre je sais pas, regarde où tu marches quoi. <laughs> genre je comprends pas. j'ai vraiment, vraiment beaucoup galéré avec ça parce que moi j'ai suis quelqu'un qui, avait l'anxiété sociale il y a, pas si longtemps que ça. Et euh, avoir le regard des gens sur moi pour moi c'est une horreur, enfin c'est une horreur en fait, c'est horrible. Et euh, bon bah en fait je me suis habituée, on va dire. Donc maintenant j'en ai absolument rien à faire. Genre je m'en fiche complètement. Je, vraiment ça, ça me passe au-dessus, genre euh, pour me regarder je m'en bats les reins franchement. Je m'en fiche, euh, je m'en fiche. Genre ça passe vraiment maintenant inaperçu. dans le sens où bah, je, je sais, bah, on me regarde, bah voilà, je m'en fous, <laughs> voilà, c'est mon problème. En fait, ça peut être des regards de curiosité parfois, donc mode euh, ils se posent des questions, euh, où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais ici, pourquoi tu viens en Corée, des choses comme ça. Euh, bon, ça, enfin, ok. Et des fois, donc, bah, par exemple, il y a des mamies, genre, des fois, elles me regardent et tout. Et après, elles viennent me poser des questions, elles viennent me parler et tout. et enfin, c'est vraiment bien d'avoir de, des conversations comme ça et tout. Et c'est vraiment, elles sont super. Enfin, les, les papis, les mamies, c'est des, des, amours, franchement. Voilà. Et voilà, mais ensuite, il y en a qui qui te regardent, mais euh, tu sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, je veux dire, euh, je suis désolée, mais voilà. Enfin, je comprends pas <laughs> trop. J'ai un peu dans la compréhension. Je sais pas si c'est arrivé à des personnes qui sont allées en Corée, mais euh, dites-moi, parce que je me pose la question. Si je suis pas la seule. Je sais pas, je dois pas être la seule, parce que je pense que tous les étrangers... Ah, mon œil il me gratte. Ah donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et euh, donc, donc euh, vous n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche euh, quelque part là, juste ici. Et vraiment merci d'avoir